We are now in the most remote Swiss historical hotel. <laughs> On est maintenant dans l'hôtel historique suisse le plus au bout du monde. uh, <laughs> wir sind im weitesten, gelegensten Schweizer historischen Hotel. Il Bel Hotel Historica Zor è situato in l'ost della Svizzera, in la regione del Streiskonfins Svizzera-Austria-Italia. Mm. Uh. Äh, Die Natur ist intakt. Nur einzelne Orchideen haben wir 38 verschiedene. Ach, dann gibt es äh, Blumen, wo in Europa ein paar Blumen, gerade in Arena, wo, wo man nur hier. Also, äh, die Leute, wo wir haben, das sind, die sind alle zufrieden, weil wenn sie so vom Knall Nahtlaufen bis hier, die haben so viel gesehen, die, denen geht's gut. Ja, denen geht's gut. Und äh, die meisten kommen immer wieder. Ja. The amazing thing about um, ähm, Hof zu Ort is that uh, you can really feel that they are doing a, an incredible effort to keep the, the culture uh, alive and uh, to explain to, to their guests um, the cultural heritage of, of, the place, of the region, um, of the hotel, of course, but also of the last um, hundred years of history, how the buildings were built, and um, the people who lived there. So that's really nice.